ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ አላችሁ በዛሬው ቪዲዮ ቆንጆ የክሪስመስ ትሪ የልደት ኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ ሁለት ኩባያ ዱቄት ነፍቻ አዘጋጃለሁ የሰፈርኩበት ኩባያ የግማሽ ኩባያ መስፈሪያ ነው ለኬክ የምንጠቀመውን ዱቄት አንዴ ወይም ሁለቴ ነፍተን እንደ ዱቄቱ መጠቀም አለብን። ኬኩ ልስልስ ያለና ፍርፍር ያለ ነው የሚሆነው። በማቀላቅልበት እቃ ውስጥ ሶስት እንቁላል እየሰበርኩ አስገባለሁ። እንቁላሉ ላይ ሶስት አራተኛ ኩባያ ስኳር ለአንድ ሩብ የጎደለው ማለት ነው፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ዘይቱን በሰፈርኩበት ኩባያ አንድ ኩባያ ለብ ያለ ወተት አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የ like ኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አዋህጄ ጨርሻለሁ። ነፍቼ ያዘጋጀሁትን ዱቄትና ሁለት የሻይ ማንኪያ baking powder አስገብቼ እያዋህድኩ አቦካቸዋለሁ። ዱቄቱ ብትን እንዳይልብኝ መጀመሪያ በስፓችላ አቀላቅላቸዋለሁ። ከዛ በማሽን አዋህጄ አዘጋጀዋለሁ። አዋህጄ ጨርሻለሁ። የማበስልበት እቃ ስድስት ኢንች የኬክ መጋገሪያ ነው። ኬኩ ከእቃው ጋር እንዳይጣበቅ ዘይት spray እነፋበታለሁ። ሊጡን ወደማበስልበት እቃ ውስጥ አድርጌ oven ኤን አሙቅ ያዘጋጅቸዋለሁ። የኬኩ ሊጥ አስገባና oven ኤን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ሁለተኛውን ኬክ በልጄ ምርጫ ነው መጋግረው ከጀርባው instruction አለው። እሱን በመከተል ሶስት እንቁላል፣ ግማሽ ኩባያ ዘይትና ውሃ በመጠቀም የኬኩን ሊጥ አዘጋጀዋለሁ። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ ሶስት እንቁላሎችን ያለው። ግማሽ ኩባያ ዘይትና ግማሽ ኩባያ ውሃ። ካርቶኑ ላይ የሚለው አንድ ከሩብ ውሃ ነው። ከዚህ በፊት እንደዛ ተጠቅሜ ቅጥን ስላለብኝ ዛሬ መጀመሪያ ግማሽ ኩባያ አድርጌ አየዋለው እንዳስፈላጊነቱ አስገባለው በማሽን በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። ተጨማሪ ሩብ ኩባያ ውሃ አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። በአጠቃላይ 3 አራተኛ ኩባያ ውሃን የተጠቀምኩት። አዋጄ ጨርሻለሁ። የቸኮሌቱን ዱቄት አስገብቼ እያዋሃድኩ ኳቦኳለሁ እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የምጋግረው በሞቀ oven 350 ፋራናይት አድርጌ ከ40 እስከ 45 ደቂቃ ሰጥቼ አበስለዋለሁ። የምጋግርበት ዕቃ 6 ኢንች ነው። ሁለቱም ኬኮች ቆንጆ ሆነው በስለው ቀዝቅዘው ይሄን ይመስላሉ። ለክሬሙ ሶስቱን የእንቁላል ነጩን ክፍል አንድ ኩባያ ስኳር፣ አንድ ኩባያ ቅቤና አንድ የሻይ ማንኪያ ቬኔላ አጠቀማለሁ እንቁላሎቹን እየሰበርኩ ነጩን የእንቁላል ክፍል የማዋህድበት እቃ ውስጥ አደርገዋለሁ። ከጎን ውሃ ጥጄ ውሃው ሊፈላ ደርሷል። እንቁላል ውስጥ አንድ ኩባያ ስኳር አድርጌ በራሱ በማሽኑ መምቻ አዋህደዋለሁ። ከጎን የጣድኩት ውሃ እየፈላ ነው። እንቁላሉንና ስኳሩን የያዘውን እቃ ከላይ ድስቱ ላይ አስቀምጥና በመምቻው እያዋሃድኩ ስኳሩን አማሟዋለሁ። እጃችንን ብዙ ሳናሳርፍ እያዋሃድን ስኳሩን እናሟሟዋለን። ስኳሩ ሟምቷል። ሞቅ ያለን የሆነው ከድስቱ አውርጄ በማሽን ደግሞ አዋሃዳቸዋለሁ ክሬሙን በአንድ mixer ም ቢሆን መስራት እንችላለን። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። እንቁላሉና ስኳሩ ተዋህደው ወደ ክሬምነት ተቀይረዋል። አንድ ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤ አዘጋጅቻለሁ። ቅቤውን እየቆነጠርኩ እያስገባው በማሽን በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የሚሆን ቫኒላ አስገብቼ አዋህዳችኋለሁ። ክሬሙ ቆንጆ ሆኖ ተዋህዷል። በጣም ቆንጆ የክሬም አሰራር ነው። ለኬክ ለ cupcake በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። በዛ ላይ ቀላል ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። የሰራውትን ክሬም ለ macaron ኡና ለኬክ የምጠቀመዋለሁ። ኬኩ decor ወደ ማድረጉ ይሄዳለሁ። ኬኮቹ ለሁለት ለሁለት ቆርጫ አዘጋጅቻቸዋለሁ። መጀመሪያ ነጣ የሚለውን እኔ ያዘጋጀሁትን ኬክ አደርጋለሁ። ከዛ ሁለተኛውን ደግሞ የቸኮሌቱን በዚህ መልኩ እያደረኩ ነጩን ቸኮሌቱን ነጩን ቸኮሌቱን አድርጌ ከመሀል ክሬም እያደረኩ አስቀምጣቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ኬኩን በዚህ መልኩ አንዱን በአንዱ ላይ ደራርቤና በክሬም ሸፍኝ ያዘጋጀቸዋለሁ። ኬኩን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠና የቀረው ክሬም ላይ አረንጓዴ ምግብ color አድርጌ አዋህጅ ያዘጋጀዋለሁ። ክሬሙን decor ለማድረግ እንዲመቸኝ በዚህ መልኩ ላስቲክ ውስጥ አድርጌ አዘጋጀቸዋለሁ። ለኬኩ የምጠቀማቸው እነዚህን ኤምናይም የአይስክሬም እና ዲዛይን የማደርግበት ደግሞ ይሄ ነው። 24 ቁጥር star ነው። ጫፉ ላይ የኮከብ ምልክት ነው ያለበት። ኮን ውስጥ ቸኮሌቶቹን እያስገባው ኬኩ ላይ ያስቀምጥና የክሪስመስ ዛፍ ቅርጽ እየሰጠው ዲዛይን አደርጋቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሶስቱንም ኮኖች በውስጣቸው ቸኮሌቱን እያደረኩ ዙሪያቸውን ድኮር አድርጌ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ከላይ ስኖ እንዲመስል ዱቄቱን ስኳር እንሰንስበታለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በጣም ቆንጆ ለመስራትም ቀላል የሆነ የልደት ኬክ አሰራር ነው። በዚህ ወር December ላይ ወይም ደግሞ ታህሳስ ላይ ለተወለዱ ልጆች እንደዚህ ሰርታችሁ ልደታቸውን አክብሩላቸው። በጣም ቆንጆ እና ለመስራትም ቀላል የሆነ የኬክ አሰራር ነው። ክሬሙንም ለመስራት በጣም ቀላል ነው። ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት፣ ልጆችም ይወዱታል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው